Jo sóc el Valens i sóc de Ruanda. Fa deu mesos que visc a Reus. Vaig fer alguns cursos de català perquè per la meva feina necessito saber parlar català. A més, estudio teologia a la Universitat de Barcelona des del setembre. El problema és que la majoria de la gent em parla en castellà quan vaig a un restaurant, a una botiga o al metge. No sé per què la gent es pensa que les persones d'Àfrica o d'Amèrica parlem només castellà. Per a mi és estrany que els catalanoparlants s'adrecin a mi en castellà. Jo prefereixo practicar català. Així que, si us plau, parlem en català.